hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की क्या खास है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर एक फील्ड मैंने डाली है सीरियल नंबर और इसे जो डेटा टाइप है मैंने ऑटो नंबर रखा है और इसे प्राइमरी की भी बनाया है यानी कि duplicate is not allowed here और एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और फील्ड डाला है जिसका नाम मैंने दिया है नेम यानी यहाँ पे नाम आएंगे और इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखा है और यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर देता हूँ यस करने के बाद यहाँ पे कुछ नाम मैंने इनपुट करा दिए हैं अब चूंकि हमें यूज करना है एक ऐसा फंक्शन जो कि रैंडमली हमें नंबर जनरेट करके देते दे एक्सेल में तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं लाइक रैंड मिल जाता है या रैंड बिटवीन भी मिल जाता है तो वहां पर आप रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं यहां पर रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए आपको एक क्वेरी बनानी है डिजाइन पे जाना है आपको यहां पर इसको ऐड करवा दीजिए ये जो टेबल है आपकी उसको ऐड करवा दीजिए और दोनों ही फील्ड को चाहे तो आप ले सकते हैं ले लेते हैं ठीक है तो ये दोनों ही फील्ड हमने ले लिए अब यहां पर हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको चीजें सही सही साफ साफ दिखाई पड़ेंगी बड़ी बड़ी तो यहां पर एक फील्ड मैं बना लेता हूं लाइक आर बना लेता हूं और यहां पर कोलन लगा लेता हूं और अब यहां पर मैं यूज करूंगा आर एंड डी फंक्शन देखिएगा आर एंड डी यूज कर रहा हूं रैंड नहीं यूज कर रहा हूं मैं ठीक है इसका नाम है आर एंड डी ठीक है और यहां से ओके कर दीजिए और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए तो यहां आप देखेंगे कि रैंडम नंबर जनरेट हो गए अब ये कॉलम छोटा पड़ गया तो इसको बड़ा कर लीजिए आप तो यहां पे देखिए रैंडम नंबर जनरेट हो गए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही रैंडम नंबर सब में आया हुआ है आप देख लीजिए सब में एक ही रैंडम नंबर आया हुआ है तो इसका क्या सॉल्यूशन है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्या करना होगा हमें आइए समझ लेते हैं इसको भी अब इससे आते हैं क्वेरी में ये हमारी क्वेरी है यहां से इसको डिजाइन व्यू पे ले लीजिए और ये जो क्वेरी है इसके बीच में यहां पर आप आ जाइए पहले तो इसे मैं जूम व्यू पे ले लेता हूं तो ये जूम कर लिया मैंने और यहां पर हमें एस एम यानी सीरियल नंबर रख लेना है इस तरीके से अब आपको ये पता है कि सीरियल नंबर जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है दैट्स वाई बस एक काम और रह गया है इसमें यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इसे लिखना होगा ठीक है क्योंकि ये फील्ड पहले से बनाई जा चुकी है इसमें तो यहां पर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद आप रन पे क्लिक कर दीजिए तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब में अब अलग-अलग वैल्यूज फिल होकर आई हैं अगर आप यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं लाइक यहाँ पे एक नाम मैं दे देता हूँ सुमन ठीक है ये नाम दे दिया मैंने अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इन सबसे अलग होगी अब हर एक सेल में आपको यूनिक वैल्यू दिखाई पड़ेगी हर एक सेल में आपको यूनिक वैल्यू हर एक देखिए यहाँ पर देखिए ये serial number one two three जितना भी सीरियल नंबर आप आगे बढ़ते जाएंगे नाम आगे लिखते जाएंगे उसमें आपको वैल्यूज यूनिकली दिखाई पड़ेंगी यूनिक वैल्यू ही दिखाई पड़ेगी ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video